deux voitures, une monture d'artillerie automotrice Yoslika, un obusier 20 et un obusier automoteur, corables de fabrication polonaise ont été détruits. Dans la direction Kranolimanski, des actions actives d'unités, des attaques d'assaut et d'aviation de l'armée, des tirs d'artillerie et des systèmes de lance-flammes lourds du groupe de troupes centres ont frappé des unités ennemies dans les zones des colonies de Terni, Torskoa, Grigorovka du République populaire de Donetsk, ainsi que Chervon et de la République populaire de Luhansk. Au cours de la journée, plus de 235 militaires ukrainiens, deux véhicules blindés de combat, quatre camionnettes, un obusier des 20, deux supports d'artillerie automoteur à et ainsi qu'un système d'artillerie M777 fabriqué aux États-Unis ont été détruits dans cette direction. Dans la direction de Donetsk, à la suite des actions actives des unités, des frappes aériennes et des tirs d'artillerie du groupe de forces sud, l'ennemi a perdu jusqu'à 160 militaires ukrainiens, un char, un véhicule de combat d'infanterie, deux véhicules de combat blindés et quatre véhicules par jour. De plus, les éléments suivants ont été détruits. La monture d'artillerie automotrice Akatsiya, le des 20, deux véhicules de combat grade et Uragan MLRS, ainsi que le système d'artillerie M777 et l'obusier automoteur M109 Paladin fabriqué aux États-Unis. En outre, dans les zones des colonies de Daknoé, Galicinovka et Novoslivka Pervaya de la République populaire de Donetsk, trois dépôts de munitions des forces armées ukrainiennes ont été détruits. Dans les directions Sud-Donetsk et Zaporozhye, les frappes de l'aviation opérationnelle et tactique et de l'armée, les tirs d'artillerie du groupe de troupes Vostok ont vaincu l'ennemi dans les zones des colonies du Gleda, Prochistovka de la République populaire de Donetsk et Cherbaki de la région de Zaporozhye. En outre, un groupe de sabotage et de reconnaissance des forces armées ukrainiennes a été détruit dans la zone de la colonie Novodanilovka, région de Zaporozhye. Les pertes au total de l'ennemi dans ces zones se sont élevées à 75 militaires ukrainiens, 3 véhicules de combat blindés, 4 camionnettes et une monture d'artillerie automotrice à Dans la direction de Kherson, plus de 35 militaires ukrainiens, 6 véhicules et un obusier des 30 ont été détruits au cours d'une journée d'incendie. L'aviation opérationnelle et tactique et militaire, les forces de missiles et l'artillerie du groupe de troupes des forces armées de la Fédération de Russie ont vaincu la 101e unité d'artillerie des forces armées ukrainiennes sur des positions de tir, des effectifs et du matériel dans 197 districts. Dans les zones des colonies du Krinsk, Novodmitrovka et Kranoé de la République populaire de Donetsk. Des positions ont été ouvertes et trois stations radars de systèmes de missiles antiaériens ukrainiens S-300 ont été détruites. Des avions de combat des forces aérospatiales russes ont abattu un hélicoptère militaire de l'armée de l'air ukrainienne près du village du Spenovka, dans la région de Zaporozhye. Les systèmes de défense aérienne ont intercepté 15 roquettes des systèmes de lancement multiplimar, Hurricane et Aldé par jour, et ont également détruit sept véhicules aériens sans pilote ukrainiens dans les zones des colonies d'Okop, Dvurekno de la région de Kharkov, Pervomesk, Pokrovskoye de la République populaire de Louhansk, République populaire de Yegorovka Donetsk et Balochka, région de Zaporozhye. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits 401 avions, 221 hélicoptères, 3425 véhicules aériens sans pilote, 412 systèmes de missiles antiaériens, 8303 chars et autres véhicules blindés de combat, 1059 véhicules de combat à lancement multiples systèmes de roquettes, 4363 pièces d'artillerie de campagne et mortiers, ainsi que 8953 unités de véhicules militaires spéciaux.